Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Gleichsatzkanal mit seiner 33. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Und äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Die nächste Nummer heißt 172 in der Folge 33. Ähm, der darstellende Künstler ist Ernst von Aster aus seinem Werk Prinzipien der Erkenntnislehre. Dort heißt es, wenn wir von einem Bewusstsein oder sagen wir, um die Mehrdeutigkeit dieses Wortes zu vermeiden, lieber von einem Gegebensein sprechen, ist dann nicht jedes Mal ein Ich schon vorausgesetzt, dem etwas gegeben ist? Wird nicht der Begriff des Gegebenseins sinnlos ohne dieses Ich? Äh, kann die Behauptung, ein Gegenstand ist gegeben, nicht direkt durch die andere ersetzt werden, er ist auf ein Ich bezogen? Hier äh, findet sich eine klare Entscheidung pro Subjektivismus und gegen ähm, logische Allgemeingültigkeit. Bei von Aster ist äh, ohne Zweifel ein Sprachbewusstsein vorhanden, äh, da er äh, zum Beispiel um die Mehrdeutigkeit des Wortes Bewusstsein weiß, weiß er auch um die Mehrdeutigkeit des Wortes äh, Vorstellung, des Wortes Anschauung, des Wortes Empfindung, des Wortes Wahrnehmung. All diese Begriffe, die stehen alle auf der Kippe mit äh, dem Subjekt als entscheidenden Akteur in der ganzen Angelegenheit. Und äh, demgegenüber ist dieses Gegebensein eine pure Selbstverständlichkeit, denn äh, man muss nicht gerade ein Einstein sein, um sich zu fragen, ja, gegeben wen oder wofür oder zu was. Und äh, äh, es ist äh, ja äh, von dem abgesehen, äh, das ist äh, dann wieder das, was uns Christen erbittert, dass jemand wie von Asta durchaus der Analyse mächtig, dann äh, trotzdem im objektivistischen Lager verbleibt, weil äh, sich äh, für ihn auch die Allgemeingültigkeit ähm, auf logischem Weg ergibt. Äh, es ist zwar ein Ich mit daran beteiligt, aber dieses Ich wird, wie in der letzten Folge besprochen, als ein Teil der Allgemeinheit angesehen, also direkt verrechenbar mit anderen Allgemeinheiten und damit auch mit Objektivitäten der Erkenntnis. Aber wenn man das eben nicht macht, äh, dieses Ich äh, als äh, <clears throat> allgemeingültiges, als Gemeinblatt sozusagen zu verstehen, als ein Ich, das bei allen anderen äh, gleichermaßen in derselben selben Art und Weise und in denselben Relationen äh, das ganze Paket mit äh, Bewusstsein, da vorhanden ist und vorausgesetzt wird, das ist natürlich äh, eine ganz andere Sache und äh, selbstverständlich inakzeptabel, aber äh, es passiert und wurde äh, an den Universitäten auch unwidersprochen hingenommen. Wer würde es auch wagen, die die Grundpfeiler der, des westlichen Rationalismus äh, da in Frage zu stellen, ist äh, immer viel zu leicht als äh, Unmöglichkeit wird es empfunden, dass es äh, dass keine Realität existiert, das empfindet man als äh, Absurdität und gar nicht der Mühe wert, äh, da ähm, tiefergehende Überlegungen anzustellen und sich mit den erkenntnistheoretischen Problemen, die einige äh, Denker, sage ich mal, in der Vergangenheit, 18., 17., 16., durch die Jahrhunderte geht die Geschichte derjenigen, die etwas kritischer als die meisten gedacht haben, aber auch genauso schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und dagegen gilt es, die Fahne der logischen Widerspruchsfreiheit und Folgerichtigkeit aufrecht zu halten und jeden Schwachsinn, der mit bloßen Behauptungen daherkommt, äh, die Entlastung äh, zu verweigern, würde man in, in, in, in Reinsdingen sagen, wenn ein Kassier oder Vorstand dann äh, zur Wiederwahl stehen, dann muss der Alte erst entlastet werden. Aber diese Leute werden nicht davon entlastet, keine Rechenschaft gegeben äh, zu haben äh, über das, was von ihnen da so wortreich und mit dem Brustton der vollsten Überzeugung da an Schwachsinn abgeliefert wird. Nun gut, äh, wir prüfen den äh, nächsten ähm, Beitrag des Herrn von Asta. Im genannten Buch heißt es, die, der Phänomenalismus stellt als prinzipielle Forderung auf, dass alle Erkenntnis ausgehen muss von einem Gegebenen. Die in der Erkenntnis gebrauchten sprachlichen Symbole müssen letzten Endes, soweit sie für sich genommen einen Sinn haben sollen, durch Gegebenheiten ersetzbar sein. Gegen die Richtungen in der Philosophie, die diese Forderung prinzipiell bekämpfen, war die Frage zu stellen, wie sie, ohne ein schlechthin Gegebenes anzuerkennen, ihre Worte davor schützen, bloße, sinnleere Laute zu sein. Jetzt äh, sind da einige Punkte angesprochen, äh, der Reihe nach. Ähm, dass alle Erkenntnis Phänomenalismus ausgehen muss von einem Gegebenen. Da ist dann wieder die Frage, äh, gilt hier wie oben von der Mehrdeutigkeit dieses Gegebenen, was soll dieses, soll dieses Gegebene sein? Soll, sollen das Empfindungen sein, ein sinnlich Gegebenes? Inwieweit ist da nicht schon äh, der Verstand am Werk? und beeinflusst dieses Gegebene da gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen. Der, ein reiner Phänom Phänomenalismus betrachtet dieses Gegebene als, als ungeformtes Etwas, äh, das ich dann noch äh, geneigt bin, zu einem irgendetwas zu machen, um, um, um die Unbestimmtheit noch mehr äh, hervorzuheben ein nicht geformtes, nicht durch Worte geformtes, auch nicht in Vorstellungen geformtes, sondern ein, ein X, wie es auch genannt wird, äh, die Unbekannte. Das ist das Gegebene, ein Unbekanntes, ein X ist gegeben, bestenfalls. Dann äh, die in der Erkenntnis gebrauchten sprachlichen Symbole müssen letzten Endes, soweit sie für sich gerne Sinn haben sollen, durch Gegebenheiten ersetzbar sein. Also der Sinn äh, wird darin gesehen oder gewissermaßen vorausgesetzt, dass diese Gegebenheiten ersetzbar sind. Aber in welcher Form äh, sind sie ersetzbar, ist ist hier eine 1 zu 1 Identifikation möglich, sodass Wort gleich Sache ist oder äh, äh, gibt es da einen irrationalen Rest, weil ja Worte äh, wie schon öfters äh, hervorgehoben aus äh, Allgemeinbegriffen bestehen, die immer auch eine eine Mehrzahl anderer Dinge mit einbefassen als nur den eben gerade zur Diskussion stehenden Gegenstand. Ähm, Inwieweit ist dann, äh, können diese Gegebenheiten dann repräsentiert werden? Ähm, da ist jetzt meines Erachtens von der Fragestellung her schon jetzt zu behaupten, äh, dass nur dann ein Sinn erreicht wird, wenn diese Gegebenheiten womöglich noch eins zu eins ersetzbar sind, das halte ich äh, für etwas weit aus dem Fenster äh, gelehnt oder eine steile These oder eher schwache Bemerkung. Und jetzt kommen die Richtungen in der Philosophie, die Skeptiker. An dieser Stelle verweise ich auf die äh, 14-teilige Besprechungsreihe Skepsis hier auf demselben Kanal im Abspann auch ein Link gelegentlich. Nicht immer, denn es gibt auch noch eine andere äh, Abteilung, äh, 20-teilige Folge, Besprechung der Objektivitätskategorie, auch hier auf dem Gleichsatzkanal, dem Kanal für ähm, noch äh, respektables und akzeptables Denken gegenüber dem sonst äh, rasierenden Schwachsinn in Medien, äh, Literatur, Fernsehen, was du wollen, gegen die Richtungen in der Philosophie, die diese Forderung prinzipiell bekämpfen, dass eben eine objektive Wirklichkeit nicht erkennbar ist, weil die Sinne subjektiv sind und daraus eine Objektivität zu machen, äh, geht nur durch äh, äh, logische Gewalt. Und das ist nicht akzeptabel. Mit der Brechstange sozusagen äh, werden hier ähm, Worte und Sachen äh, miteinander in Verbindung gebracht. Und dann war für Ernst von Aster hier die Frage zu stellen, wie sie ohne ein schlechthin gegebenes anzuerkennen ihre Worte davor schützen, bloße sinnleere Laute zu sein. Also das ist hier die Alternative und äh, wenn äh, kein Gegebenes, dann Sinnlosigkeit und Chaos und äh, wie auch immer, aber wie eben dargelegt, äh, beruht auf falschen Annahmen, äh, äh, die so nicht zwingend und notwendige Konsequenzen ergeben. Denn ein schlechthin gegebenes ist ja nur als an sich gegebenes eine, eine praktische Vereinfachung, äh, so etwas zu behaupten, weil man äh, tausende Millionen Fliegen mit einer Klappe schlägt, die dann alle an dieses an sich gegebene objektive glauben. Und wenn jetzt äh, zum Zwecke der Regierbarmachung äh, irgendwas befolgt werden soll, dann wird das so beschrieben in diesem Sinne und alle können sofort ohne irgendeinen Zweifel äh, äh, äh, da äh, diese äh, äh, Vorschriften befolgen. Ist aber ein Gegebenes in subjektiver Hinsicht vorhanden, das heißt, das Subjekt bestimmt durch sein Interesse in welcher Form ihm etwas gegeben ist, beziehungsweise welche Aufmerksamkeit es irgendeiner Realität zuwendet, um sie zu verarbeiten. Dann ist hier von bloße sinnleere Laute überhaupt nicht mehr die Rede, sondern die, äh, die Frage ist immer, äh, äh wie benütze ich meine Worte? Welchen Zweck will ich erreichen? Und sind diese, ist dieser Wortgebrauch für diesen Zweck hilfreich? Äh, kann ich diesen, meinen Wortgebrauch kommunizieren, um mich bei anderen zu verständigen? Das, das ist dann natürlich Klein-Klein-Arbeit äh, und auf einer äh, sozusagen dezentralen Ebene müssen alle diese Verständigungsarbeiten äh, in Bezug auf die Bedeutung und die Interpretation eines Wortes geleistet werden, weil man nicht bloß an äh, Abstraktionen in höchsten Gefilden glaubt, äh, dass die dann vom Gegenüber schon in der Richtung verstanden werden, sich nicht mehr damit abfindet, sondern seine Sachen definiert und verständigt und so äh, schützt man die Worte äh, bloß, äh, vor, davor, bloß sinnleere Laute zu sein, denn das sind diese Abstraktionen auf den höchsten Abstraktionsebenen, äh, von denen dann äh, behauptet wird, dass es sich um Realitäten handelt. So schaut die ganze Angelegenheit aus. Und dieser Ernst von Asta äh, ist jetzt vielleicht klar gewesen, auf welchem äh, schiefen Brett sich der da befindet mit seiner Anschauung. Äh, ich, äh, ich stelle gerade fest, dass äh, mein äh, Countdown nach einer Sekunde stehen geblieben ist. Und das heißt, und das heißt, ich habe, ich habe keine Zeit, aber ich weiß ja genau, äh, hier auf OBS steht die Aufnahmezeit und hier bin ich seit 17, 18 Minuten unterwegs und auf meiner Countdown-Uhr kann ich keine 18 Minuten einstellen. Stelle ich 20 Minuten ein, stelle ich 15 Minuten ein und nehme es dann mit dem Schlussmachen nicht so genau. Jetzt äh, bin ich wieder im Lot mit meiner Zeitplanung ist, passieren halt immer wieder solche Sachen äh, und deswegen wollen wir uns einen Roboter anschaffen, der automatisch das alles macht und wir uns nicht mehr mit derartigen Problemen beschäftigen müssen. Aber dann passieren plötzlich dann wieder Sachen. Und der ganze Trara geht von vorne los. Ähm, aber hier ist das Thema die Nummer 174 in der 33. Folge der philosophischen Trilogie Nominalismus, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Der Nominalismus erklärt Begriffe für rein subjektive Gebilde, für bloße Namen. Und äh, ich gebe dem Recht. Die Begriffe sind bloß subjektive Gebilde und sind bloße Namen, äh, Namensgebung äh, zum Zwecke der Wiedererkennung. Äh, alles nur äh, praktisch, aber äh, hat keinen erkenntnistheoretischen Wert, das Ganze. Jetzt werden sich äh, manche vielleicht fragen, ja, wieso hat denn dieser Nominalismus, äh, den es schon seit dem Mittelalter gibt, nicht äh, diese durchschlagende Wirkung äh, gezeitigt? Da, da kann ich nur sagen, äh, wieso ist ein Großteil der Menschen, wieso gibt es so viele Analphabeten? Oder wieso gibt es so viele Judenhasser? Oder wieso gibt es so viele, äh, äh, äh na, wie nennen sich die in den Vereinigten Staaten? White Premises, so äh, die, die äh, äh Rassen, äh, die weiße Rasse ist die höhere Rasse. Aus Dummheit ist das möglich. Und aus Dummheit werden auch äh, äh, Wahrheiten, möchte ich fast sagen, Wahrheiten oder zumindest äh, äh Erkenntnisse, die jemand für sich gewonnen hat, verschwinden in der Schublade oder werden, äh, äh man kann sagen, unterdrückt weil äh, diese Art von Erkenntnissen, die dann in Richtung, man, man äh, äh, biegt das dann ab in Richtung Skeptizismus und Skeptizismus, das ist gleichbedeutend mit äh, äh Unentschiedenheit und und einer Paralysierung de, des Willens, ähm, einer Passivität und das kann man überhaupt nicht haben. Da, da liegen die Leute dann bloß noch faul rum und reden gescheit daher, wie man in Bayern sagt. So, solche Gründe sind es. Auch wieder aus Dummheit wird es nicht weiterverfolgt. Und auf der anderen Seite natürlich die schlaueren Zeitgenossen, die begreifen, wie machtsensibel äh, derartige äh, Erkenntnisse sind, die haben äh, erst recht kein Interesse daran, dass äh, sowas weiterverfolgt wird und größere Aufmerksamkeit gewinnt aus äh, purem Machtinteresse. Und da hat sich bis auf den heutigen Tag nicht viel geändert die riechen den Braten dann äh, schon immer und man merkt es auch äh, überall, wo äh, äh Kritik so leicht anklingt äh, in, in diesen äh, rund um die Uhr äh, äh, Berieselung durch die Medien sobald da mal ein äh, etwas kritischerer Gedanke, der etwas an die Substanz geht, anklingt, da wird er sofort so abgebogen, man fällt ins Wort und, und, und äh, wechselt das Thema. Das sind so die Methoden, äh, wie mit etwas äh, umgegangen wird, das äh, möglicherweise das eigene Denken, die eigene Anschauung in Frage stellt und deswegen äh, will man davon nichts wissen. Aber zum Glück gibt es den Gleichsatzkanal, wo alles festgehalten wird, was in die Richtung von Bedeutung ist und gesammelt wird. Und sobald sich jemand bereit erklärt, sich dem Ganzen etwas äh, ausführlicher zu widmen, findet er da alles vorbereitet, was man braucht, um weiter die Rolle der Vernunft zu will ich mal sagen, äh, weiter mit gutem Gewissen spielen zu können. <clears throat> Es geht weiter mit äh, Otto Willmann, der hat den Nominalismus bei den Sophisten untersucht. Dort heißt es, die Sophistik ist eine Scheinweisheit, eine äh, Scheinweisheit, die in Wahrheit keine ist und der Sophist ist ein Mann, der Sophist ist ein Mann, der mit dieser Scheinweisheit, die keine ist, Geschäfte macht. So ist auch ihre Weisheitslehre nur Schein. Sie priesen in Prunkreden die Tugend, erwarfen sich zu Lehrern derselben auf, nicht ohne Ausbeutung des Doppelsinns von Arete, welches zugleich Tugend und Fertigkeit und von Deinos, das zugleich tüchtig und imponierend heißt, der Bezugspunkt der Weisheit und Tugend lag ihnen im Vorteil, in der Macht, in der äh, Lust. So viel zu den Sophisten, die ja äh, sprichwörtlich einem das Wort im Mund herumdrehen, also diese Wortverdreher, die äh, am besten geeignet für den Anwaltsberuf, solche Leute, äh, die oft hochintelligent mit äh, allen möglichen dialektischen Kunststücken jemandem, der äh, sie nicht sicher ist in seiner Meinungsbildung und seine Urteilsbildung äh, nicht überprüft hat, auf Widersprüche bis ins letzte Glied äh, solche Leute zu verunsichern und in ihnen, äh, wenn auch nicht äh, sie in der Überzeugung äh, abzubringen, aber so doch äh, den einen oder anderen Zweifel zu wecken. Und das genügt oft schon, <clears throat> genügt oft schon, um äh, den Erfolg zu sichern. Solange der andere nicht recht hat, hat man selber recht so ungefähr auf die Art und Weise. Und hier wird auch viel mit Doppelsinn gearbeitet, wie schon äh, äh früher angesprochen. Dieser äh, Trick, äh, mehrfach Bedeutungen ins Spiel zu bringen und je nach äh, Bedürfnis die eine oder die andere Bedeutung geltend zu machen. Ähm, diese Leute, die Materialisten, möchte ich einmal sagen, die den Vorteil suchen, äh, die Macht suchen, all, all das, was der äh, nach christlicher Lehre der Nazarener bezeichnet, derartiges als die Macht des Teufels auf Erden, alle äh, diejenigen, die äh, diese Ziele verfolgen, machen sich äh, die Sprache zunutze, um Menschen zu manipulieren und ihren Willen äh, so zu gestalten, dass er diesen Leuten nützlich ist. Und was man dazu braucht, ist eine Masse an ungebildeten und äh, urteilsschwachen äh, Figuren, äh, die man in einer, in einer riesengroßen organisierten Maschinerie so verwenden kann, äh, dass die, diese Maschine läuft und produziert und Reichtümer schafft. Und die Aufklärung, um nicht in die Fallen der Sprache die äh, Fallen äh, des, der Abstraktion sind, der Arten der Abstraktion, die Logik der Abstraktion ausnützen, um zu täuschen, um einen Schein zu erwecken äh, mit Worten, die dann äh, im Zweifelsfall anders ausgelegt werden können, so dass sich jemand dann auch äh, rausreden kann ähm, wir bleiben bei Otto Willmann. Otto Willmann, ja, noch zweimal. Äh, in der Folge werden wir nicht mehr fertig, äh, schätze ich. Äh, drei Minuten, aber einer geht noch. Einer geht noch rein. Die Dispute der Sophisten drehten sich nur um Worte und wenn bei einer ernsten De Debatte der Gedanke das Maß der Worte ist, so war bei ihnen das Wort, äh, der Name, das Maß des Gedankens, eine notwendige Folge der Lehre, dass der Mensch das Maß der Dinge ist. Protagoras. Die Fehlheit der Sprachen konnte ihnen leicht das Argument als Argument äh, dafür dienen, dass die Sprache nicht Physae sei, also Materie, Natur, wie Heraklit und Pythagoras äh, gelehrt hatten, sondern Nomoi, Sache der Einsetzung, willkürliche Form äh, für einen willkürlichen Inhalt oder Nomoi eben auch als Gesetz. Jetzt ist die Frage, ob ich äh, hier noch anfangen soll, weil äh, die Geschichte hier, die, die möchte ich jetzt nicht äh, huschpfui äh, abfrühstücken, weil dann doch ähm, noch äh, nicht besprochenes an die Reihe kommt. Dann habe ich hier noch äh, 1,40 und mit den 3 Minuten von 15 zu 18 wären das 4,40. Aber auf OBS bin ich schon bei 31. Also ist die, das Thema für mich erledigt. Nächstes Mal Nächstes Mal geht es weiter mit der Nummer 176. 176 und zwar in der Folge 34. Äh, Mittlerweile ist mein Sohn schon geboren und geht schon in den, in den Kindergarten. So lange ist das schon her, die, die erste Folge. Äh, man merkt, ich neige zu, zu Spaßen. Bis out region Come the rooms